Salto Patro, que se ha sido oro para Do, estas el parolán. So, esta posta, y zamen examen con feza, por la parte de la colegia, ¿no? O mi Ne, ne, Mi Ni ni abolish la mikrofonoj, ne tute, ĉu ne? mi faros la alian curson de la Universitat de Esperanto esas tre orgoida povi contribui al tio char uh, eh, la umi estas ege grava la uso de Esperanto che scienza lingua anche che infatti char oni comenzas de la lingua kai poste oni usas la lingua por citaga uso kai poste oni por anco clerici per la lingua, e ti mi esas vere, vere grava. Cia, mi estas universatano, mi la laboras che resto listo, cai ci un mi usas Esperanton con scienza e collegori la ferro in più compare con la usa della lingua. To, dati soldi via corso? L'avvicino adesso schiena. Chi è adesso si vicino? Guarda. Ah, niente. kio estas la titolo filosofio kaj historio de informatiko ĉar mi instruas tiun kurson en la itala en italujo kaj eh, tio estas kurso ne nur por fakuloj sed por la generala publiko kiu volas kompreni kia maniere informatiko iĝis tiel grava en nia vivo en nia nuna mondo kai tio esas generala kurso. Kai inter la via i homoi nur por doni flareton de la kurso, i donos al kai kai nomoi de homoi pritiu mi parolos dum la kurso. La ebe plei grava nomo estas Alan Turing, tio esas considerite universale la patro de informatico, qui es scritto, qui es ca cae eh, ciu, citiu iaro, la domini de tu, esas la iaro de Alan cha char esas la centa da treveno de lia nascigio. Cae do, esas vere tauga che ni fa sti stia se ci iaro, cioè, se eble por la geiunuloi, estas pli conata la nomo de sta fondinto da Apple i bronz di Steve Jobs per esempio cioè comprenebile se chi Gates cioè molto pochi se mi vola su filosofio che è l'istoria dell'informatico ne estas la historio cae filosofio de machino esas la historio cae filosofio de ideoi cae de homoi ki o realigis tio un ideo ca de tio ni povas lerni tio de la granda in homoi a maniere ili successis transformi la mondo per informatico ca tio tia maniere ni povas compreni la nuna mondo kaj pensi i plani la estontecon della la mondo por pli ĝusta mondo. Do, so, un dankon.